Ladies and gentlemen, as we start our descent, please make sure your seat backs and tray tables are in their full upright position. Make sure your seat belt is securely fastened and all carry-on luggage is stowed underneath the seat in front of you or in the overhead bins. Thank you. Landing checklist. Cabin crew. Advised. Auto thrust. Speed. Auto brake. Low. ECAM memo. Landing. No blue. Landing checklist complete. Okay, welcome guys. Don't forget to like and share ya. Rizal oh, Pramana. Selamat gabung guys. continue. Oke teman-teman kita tonton highlight dulu ya iklan sambil menunggu peserta kita ready ya. Ya selamat gabung buat Izal, ada Zero, Arivin. Oh ke Bali. Rute kita aku udah set ya. Kita dari Singapura menuju ke Pekanbaru guys. Tapi setelah iklan ini ya guys ya. to the 59 Golf. Telling Q55, speed at 59 777, you are not cleared to land. Clear the runway. Jersey 8 Delta Echo is uh, localized established now 17 miles. Jersey 8 Delta Echo, roger, maintain 180 knots. Emirates 777, runway. 140, Skip Hall Tower Emirates 777, 600 feet to land. 777, GG. Hello, Om selamat Thank you Azel sudah di-share. Thank you for sharing this stream, guys. Emirates 777, 123, 8 at 16. Clear to land runway 24 landing 27 left, you've got 25 miles. Roger. Number 59 Golf, stand left, heading 300 degrees to establish 27 left. Ascending 300 degrees, establish localized 27 left, speed of 59 Golf. Speed of 735, contact the tower 118 decimal sign today. 185, 735, bye-bye. Number you hear my oh, last transmission? And the Navy 1507, turn right heading 190 degrees. Permitting 190, 1507. five of 59 Golf, establish two seven nine. Kita mulai dari Bandara Changi International Airport, Singapura. Singapura ke Jakarta ya. Whisky siara, siara, Sierra to whisky Dajulet Julet. We will now collect any items you wish to discard. Pakai city link kita. Please put away larger electronic devices, including laptop computers. Flight test, please prepare for landing. for smaller handheld devices in your hand or seat pocket. Devices must remain in airplane mode until after we land. We will be landing soon. Landing checklist. Kevin crew. Advised. Auto thrust. Speed. Auto brake. Low. ECAM memo. Landing. No blue. Landing checklist complete. ini kita lagi persiapin baik-baik biar gak nge-crash ya guys ya soalnya sensi banget nih simulasi ya rawan nge-crash Ladies and gentlemen, once again from the flight deck, this is the captain speaking. We're going to begin our initial descent here momentarily. At this time, I'm going to turn the seatbelt sign back on, so please return your seats and keep your seatbelt securely fastened until the aircraft to a stop at the gate and the seatbelt sign has been turned off. It's been our pleasure having you on board for today's flight, and we hope to see you back on a future flight again real soon. Flight attendants, please prepare the cabin for arrival. Password, thank you. Thank you for the share. Mm-mm. Jafar terima kasih Gica terima kasih juga sudah share mantap selamat bergabung guys Salam sehat telur selalu amin ya amin thank you Aulia ya Oke teman-teman kita siap-siap ya pas ini landing langsung terbang dari Singapura menuju Indonesia ya dari Canggih menuju ke Bandara Pekanbaru Upai, thank you Upai Ini banyak udah bantu ikan nih yang udah share, thank you, thank you Continue Halo Brutoy Mantap pemandangannya ya masih mau lihat juga pemandangannya bagus Dia aku buka ini Hai Bangladesh selalu rakit jadi ini di New York guys Oke okay guys, kembali lagi bersama Kapten Bros bersama kepala kita Jondor ya. Kita akan terbang dari Bandara Singapura menuju ke Indonesia ya, ke Bandara Pekanbaru teman akan ditempuh 15 menit saja teman. Menggunakan pesawat Airbus 320. Ini dia airport Changi ya. Changi International Airport guys. Oh, bye. bagus banget ya airport ini. Beautiful airport ya. Numpang otot obat bang. wow ada yang baru landing sana ya guys ya. Mantap sekali. atau apa itu? Oh, sorry, baru take off. <laughs> Waduh, mantap ya. <clears throat> Ini perjalanan cuma dekat aja guys. Kita pakai Citylink ya. Garuda. Ini dia. Eh, Garuda lagi. Citylink maksudnya. Tadi ada yang nanya pakai Garuda. <clears throat> tapi ntar aja di sini kita pakai Garuda ya. Oke, langsung aja kita persiapan guys prepare ya nyalain aja engine-nya biar gak terlalu banyak bacot lagi teman-teman cantik bandaranya uh cantik sekali ini udah diupdate soal bandara guys ya oke okay. happy start agak patah-patah nih guys berat sekali soal ini bandaranya besar banget ya kapasitasnya Udah mirip ke aslinya di Singapura. handphone atau di PC? Oke, okay, beacon light on. No smoking sign on, emission sign arm, AP bleed on. Nav and logo light on, fuel pump on. Depost start checklist. Before start checklist. Cockpit prep. Completed. Completed. Gear pins and covers. Removed. Signs. On and auto. Adheres. Nav. Fuel quantity. Set. Takeoff data. Set. Arrow ref. Two nine nine two. Set. Two nine nine two. Set. Down to the line. Parking brake set. Lifting the aircraft. Okay, throttle. Zero. Standing by for pushback. Okay, I'm on ya. <clears throat> ban bakar mas 9 ton ya belum di update guys ini ban bakar ini kometer ya ini isi salah satu isi ini jule julit ya terbang di ketinggian jelajah 22.000 kaki guys Oke, sambil menunggu itu ya, kita isi data guys, isi bahan bakar dan segala macam ya. Dan menunggu radar juga masih off ya. Gas cap, siap Dava, thank you ya. Yo, masuk dulu guys ya penumpang ya. Kita boarding dulu bagian depan teman. Silahkan masuk penumpang. Oke, kita cek dulu ban ya. Sebelum kita terbang cek dulu ban ya. Kadang-kadang kempes soalnya. Paris di sini seru berat banget bandaranya nih 5 giga kalau nggak salah ini bandara ini cuma bandara doang ya yuk boarding guys boarding <clears throat> Oke, okay, kita lanjut isi data pesawat ya. GPS-nya belum nala nih. GPS-nya masih merah, guys ya. isi pesawat kita performance kita isi dulu guys V1 135 rotate ntar kita rotate di 140 itu 145 transisi 11.000 ya Singapura ya posisi altitude flaps 1 take off di flap 1 Oke bang, penumpang masuk langsung gas aja ya. Kalau yang paling cantik coba dipilih aja dipilih-pilih. Yang mana? Kalian kan bisa lihat kan, yang mana yang paling cantik ya. <clears throat> Terima kasih buat Yusef, ada Peter, ya, Ma, thank you sudah share ya. Makasih banyak yang sudah bantu share. Take <clears throat> off runway zero left. Oke. Okay. Ya, ah nih GPS sudah nyala guys. Good day, ladies and gentlemen, from the flight deck. This is the captain speaking. On behalf of the entire flight crew and myself, I'd like to welcome you aboard today's flight. Our flight attendants are there for your comfort, but more importantly for your safety, so please give them a few minutes of your undivided attention while they go over the safety features of this aircraft. Once the boarding process is complete, we'll get the cabin door closed and push off the gate for an on-time departure. In the meantime, please sit back, relax, enjoy the ride, welcome aboard. okay, rute aman, pesawat sudah siap. Bandung terima kasih sudah ya live sampai jam berapa ya? tergantung penerbangan kita ya kalau banyak yang request kita lanjut terus guys yang itu kak kemana banyak guys kan? <clears throat> ini aduh nggak tahu loh yang mana nih nggak hafal kapten nama-namanya tuh pakai masker selalu mereka Selamat malam juga Tommy. Yang itu mana? Ada banyak itu yang jongkok atau yang berdiri nih. Iya. Ayo, di like dulu guys. Ya sekali lagi hanya hiburan aja guys ya. Penerbangan simulasi saja teman-teman, bukan penerbangan real. <clears throat> Kita hanya entertainment aja teman-teman ya. Memainkan pesawat simulasi ini. Jadi ya, kalau banyak kesalahan, waduh mohon maaf ya guys ya. Kalau kadang-kadang pesawat kita suka oleng dan wah nggak diminta-minta suka hilang kendali ya. Nyemplung ke laut guys biasa gara-gara pilot kita juga nih miskomunikasi oke masuk ayo masuk ini pesawatnya super green Ladies and gentlemen, pramugarinya Garuda Indonesia and the batik member, aduh we would like reset. to welcome you aboard Garuda Oke, okay, kita siap buat pushback. You are choosing Garuda Indonesia as member of SkyTeam and we sincerely hope you enjoy the flight as well as the packet service. Further information about the flood safety service of this flight will be given by Flood Service Manager. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. We wish you a pleasant and enjoyable flight with Garuda Airways. Selamat malam Bapak dan atas nama Garuda Indonesia dan ya, kita tutup saja pintunya ya. Pada malam hari ini mengucapkan selamat datang pada penerbangan Garuda Indonesia mengucapkan terima kasih atas pilihan dan kepercayaan Anda terbang bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Kami berharap Anda dapat menikmati penerbangan dan semua ya. Informasi lebih lanjut mengenai keselamatan penerbangan dan pelayanan selama penerbangan ini akan disampaikan oleh Lancer Service Manager. Bapak Dhani Makasih atas perhatiannya. Okay, Sekali ya. lagi kami mengucapkan selamat datang, Kita selamat menikmati penerbangan bersama Garuda Indonesia. Parking brakes are released. Ladies and gentlemen, this is your flight service manager. If you are seated in emergency exit row C, you are kindly requested to read the exit row safety card available in your seat pocket. And also, if you are seated in a seat equipped with airbag seat belt, you are kindly requested to read the airbag seat belt briefing card available in your seat pocket. Kita starting engine, guys. The literature record. In accordance with engine to start. regulations, tampering with, displaying or destroying smoke detector in the lavatory, smoking in the lavatory cabins prohibited. For safety reasons, Starting engine like one. inform you that the use of power bank or standard containers is strictly prohibited during flight, including recharging or connecting the power bank to other electronic devices. Thank you for your attention. Bapak dan Ibu yang terhormat, dengan flight service manager bagi Anda yang duduk di kursi okay, kunci dekat pintu darurat, mohon untuk membaca kartu petunjuk khusus yang terdapat di kartu kursi. Dan bagi Anda yang duduk di kursi yang dilengkapi dengan airbag hijau, mohon untuk membaca kartu pencuci hijau yang terdapat di kartu kursi atau di dalam tempat majalah di samping Anda. Sesuai Wadah peraturan keselamatan penerbangan ini. Belum bisa ya guys ya. Nanti ya. Sabar. Kita mau ke Pekanbaru dulu guys. Starting engine 2. Terus starting engine number 2 Tunggu engine ready ya guys ya Ini engine 2 nya baru Oke okay, stabil engine 2 Tinggal engine number 1 nya guys Kita tunggu aja Wih lama banget nyalanya Ah Habis itu lanjut ke Jayapura. pelan suruh kerja bang, jangan diem-diem aja. <laughs> Iya, pelan kita diem-diem nih. Waduh. Capek kapten nih kalau pelan kayak gini nih. Woi bos. Waduh, tidur aja si bos ini. Mana dia? Itu putar lah bro. Aduh. Oke teman. taksi like on. Seat belt on. Ya, tunggu engine-nya stabil, EPU kita mati.